Muy bien, niños. Hoy vamos a contar alpacas. Una alpaca tururuturu, una alpaca tururuturu, una alpaca tururuturu, una alpaca. Dos alpacas tururuturu, dos alpacas tururuturu, dos alpacas tururuturu, dos alpacas. Tres alpacas tururuturú, tres alpacas tururuturu, tres alpacas tururuturu, tres alpacas. 10 alpacas, tururu, 10 diez alpacas, tururu, 10 alpacas, tururu, 10 diez alpacas. Ya estoy harto, por favor, mátenme ya, por favor, ya no puedo con este sufrimiento interno. Estoy harto, ayuda, por favor, me voy a suicidar, ya no puedo más con esto. ¡A señor ¡Yo no puedo con esto! no puedo! ¡No me detengan! ¡Señor Kim! ¡No me ¡No lo hagan! ¡No! ¡Señor Kim, por favor! una ambulancia! Ah.